a mí non me sorprende o, o que acaba de comentar o portavoz do BNG, porque é o comportamento que ten este goberno sistemáticamente, non? Pero a min o que me parece é que ou unha de dúas, eh? ou demostramos que hai capacidade de aprender e que quen ten o poder é o primeiro obrigado a ter eso que se chama xenerosidade. E a xenerosidade empeza por erradicar ou polo menos reducir o egoísmo e o egocentrismo. E, polo tanto, recoñecer a existencia do outro, eso que se chama en filosofía alteridade, non? ustedes negan sistemáticamente coa nosa conduta. Ou intentamos entre todas e todos que o Parlamento recupera a súa dignidade e o seu rol, ou senón con esas pautas de conduta, acabará acontecendo o que eu non por alarmar, pero sí porque me movo como os meus compañeros e compañeiras, moito máis no medio da xente que neste recinto. Acabará por acontecer o que nós non desexamos unha erupción social volcánica que pode levar por diante case absolutamente todo é enxendrar un caos, porque a capacidade de resistencia da xente para o sufrimento é limitada. E cando se acaba un límite determinado, só quedan dúas posibilidades para a xente. Ou renunciar a exercer a súa dignidade no máis elemental, convertirse en ovellas ou saltar. Se ustedes son tan ceos que incluso se están rindo agora, como se está rindo señor presidente, porque debo de ser moi gracioso que estou a decir, verdad? Que usted pode rir todo o que queira, eu tamén teño sentido de humor, pero non cando se está falando de, da situación límite dos cidadáns. E entón, efectivamente, eh, non, non quedará nin rastro desto que hoxe se chama o Parlamento, que non é tal cousa. Históricamente ten acontecido máis veces. Eh? Non pensen vostedes. Recorden que cando hai grandes erupcións cívicas polo mundo, incluso en anos recentes, normalmente as, os medios de información e comunicación pois daban a noticia como unha gran sorpresa. De repente que pasou, xeración espontánea. Vaya rematando, por favor. Remato. Mesmo en Galiza, cando foi o Nunca Máis, parecía que era... Incluso decía, ah, Galiza que parecía Beiras. un país habitado por vacas e xente máis masa, máis, mira como está. Non, non viña o proceso todo detrás. E chega un momento nos procesos sociais que eso reventa. Señor Beira, Eu o que quero gracias. é precisamente contribuir a que non haxe ese reventos inordes porque o caos non o queremos ninguén, pero moitas vostedes gracias, están creando... Beiras. Moitas gracias. Moitas grazas. Señor Lozaga. Sí, moitas gracias, señora presidenta.